创造，实现设想。我们天生拥有最强大的工具，如何让它变得更强？这是全新的小米笔记本 Pro，一款高性能的专业笔记本。它搭载了第八代英特尔酷睿处理器，性能超过上一代百分之四十，配合专业级调教的 NVIDIA 独立显卡和双通道大内存。 不论大型三 D 渲染，还是视频编码，都游刃有余。加大号的散热系统，确保性能极致发挥。小米笔记本 Pro 全金属强化机身，内置镁合金骨架。 一整块钢化玻璃之下是十五点六寸全高清大屏，整机强度和抗冲击力全面提升。我们采用全尺寸背光键盘，和台式机一样的大键距，更少误触。同时为常用键定制了双曲面键帽，更贴合手指形状。一点五毫米的高键程，回弹更好。 长时间进入，减少双手的疲劳感；更专业的指纹解锁触控板，更丰富的专业接口；哈曼· i i n f n i t y 定制扬声器与杜比全景声技术，全面配合你的专业需求，为更专业的创造力而生。这就是全新的小米笔记本 Pro，更强悍的专业笔记本。